夏の彼方に飛んでた飛行機雲を詰め込んで君を今すぐ連れ去ってくとか東を目指して誰にも内緒で二人だけの秘密基地をこのまま僕らはどこまでも行けるたまにはそんな強が を静かに訪れて空の星座を傾けて降り注ぐ夜空のファンタジーとか靴ひも結んで誰にも内緒で静かな夜の街影を どこまでも行けたたまにはそんな妄想で思い出した Sí.